Alors après, vous avez des, styles de management des, personnes. Alors vous avez différents styles qui sont, euh, euh, théorisés un peu comme ça. Vous avez les personnes qui essayent d'éviter un peu les problèmes. Hein. C'est euh, quand il y a un problème, on l'évite, on l'élude, on ne le, regarde pas en face. et on n'aime pas la confrontation. Ensuite, vous avez les gens qui, en termes de management, bah, sont un peu avec le coup de bâton, et puis, bah, euh, demande aux gens, enfin, demande rien aux gens, du reste, ils forcent un peu les gens à faire euh, la manière dont ils souhaitent, euh, ils souhaitent le, faire. Vous avez des gens qui, qui, qui, qui finalement s'excusent, c'est jamais de leur faute. Donc quand il y a un problème, on le passe à l'autre, et puis si ça va pas, de toute façon, c'est pas de sa faute, c'est la faute des collègues, des machins, donc, voilà. Donc ça, c'est ça c'est encore des caractéristiques du management. Vous avez des gens qui passent de la pommade, en français, c'est-à-dire que pour obtenir quelque chose, ben, on, on va, on va, on va, on va, euh, on va passer de la pommade, on va être gentil, euh, faussement gentil, pour essayer de faire en sorte que l'autre fasse ce qu'on a envie euh, qu'il fasse. Et puis vous avez des gens qui effectivement coachent et, focus, c'est-à-dire qui, qui, expliquent les problèmes, qui les, traitent et qui font en sorte que ces problèmes soient, je dirais, pris en considération par les gens et que les gens s'emparent de ces problèmes pour pouvoir les régler. Et puis vous avez la personne démocratique qui, euh, qui donne à, à, son équipe euh, ben, l'opportunité de, de, de, s'exprimer et de travailler en, en, pleine, en pleine collaboration, en pleine confiance. ici, voilà, c'est sur ce tableau, on peut voir ici euh, ces, types de management en fonction de, deux axes, les personnes qui sont orientées gestion des personnes, et puis des personnes qui sont orientées gestion des, des, des, des activités. Donc effectivement, euh, celui, qui, euh, celui qui finalement est orienté le mieux gestion des activités, gestion des personnes, c'est celui qui fait du coaching, c'est celui qui accompagne et c'est celui qui finalement trouve un moyen de, euh, de suivre et de motiver ces personnes. Euh, on peut passer, une même personne peut passer par différentes phases aussi. Hein. Euh, vous pouvez, euh, quand vous êtes au début et que vous voyez que ça avance pas ou qu'il y a des problèmes, vous pouvez effectivement être, être plus, plus directif avec vos équipes et puis à défaut de les battre, au moins les contraindre à faire quelque chose. Et là, là effectivement, vous verrez que vos tâches sont faites, mais au dépend effectivement de la relation que vous pouvez avoir avec les autres. Donc voilà, ça encore, c'est un outil qui me paraît être intéressant de connaître, pour voir un peu comment ça, se situe, sachant que derrière, pour chaque, pour chaque type de management, encore une fois, hein, euh, il n'y a pas une personne qui a un management, on peut passer par euh, la même personne, par différents types de management, en fonction aussi euh, des, des, points qu'on rencontre. Mais c'est quelque chose qui, c'est ce gros avantage quelquefois des, outils anglo-saxons, c'est que c'est un peu réducteur, mais au moins ça fixe un peu les choses et ça permet effectivement de catégoriser, même s'il faut toujours se méfier des différentes catégories.